Misiek 33 to, to wiesz co to robi. Dzwoneczko. A walisz, a walisz tak? Godzinę posiedzimy i zbijamy. Ej, ej, potylca, tak? O, Macie, no jest? No. A, we, no, gdzie uciekaj mi to? Ja nie uciekam, kaczor się uciekam. Ja idę. Ja z tobą która siedzę. O, o Oh my god. My god. Poczekaj, najpierw tak, do 12 godziny posiedzimy jeszcze godzinę i zabijamy. Godzinę do 12 posiedzimy, bo 23 jest. Godzinę posiedzimy i będziemy zabijać. Nie wypierdaj, kurwa siłę ode mnie kurwa. Daj mi krzesło kurwa to obok kurwa. Bo to lubię kurwa jebane kurwa. Cipka jebana kurwa mać. jest krzesło? No kurwa on się pi- wypił kurwa Poczekaj, to już. ci dam krzesło jak